Что ж, всем привет! В данном видео мы подробно рассмотрим, сколько можно заработать в майнинге, если использовать э, обычный домашний компьютер. То есть у меня есть вот такой вот компьютер, здесь он у меня э, на фото на рабочем столе. Ну, что у него установлено? У него установлена э, видеокарта MSI 1070 Ti Gaming, э, 8 гигабайт памяти, 256 э, бит. Соответственно, также у нас установлен процессор i5-9600K. А, нормальное такое башенное охлаждение. А процессор мы можем наблюдать его частоты. Сейчас зайдем в диспетчер задач и посмотрим производительность. Максимальная скорость процессора у меня может достигать 4,7 э, э, ГГц. Это максимальная скорость у него 6 ядер и 6 потоков. Памяти у меня здесь на компьютере установлена DDR4. Памяти всего у меня 4 планочки по 8 гигабайт процессор может работать с этой памятью на частоте 2666 МГц, но по факту память может выдавать 3000 МГц. Также установлены SSD-диски, две штуки. Один диск на 240, другой на 720 и один у меня диск установлен на терабайт. Стандартный. Все это можем видеть. Загрузка интернета, загрузка графического процессора. Сейчас у меня на данном компьютере идет майнинг, и я установил программу NiceHash, э, зарегистр... зашел на сайт NiceHash, зарегистрировался, э, там скачал приложение для майнинга, прошел бенчмарки, вот он кабинет NiceHash, в принципе, приложение можем посмотреть. У меня два воркера здесь, один GPU, один CPU, то есть э, GPU это у меня процессор, и CPU, э, ой, GPU это процессор видеокарты, а CPU это мой процессор интеловский. Устройство. Можем посмотреть, а какие устройства сейчас у меня включены в майнинг. Сейчас у меня в майнинг включена только GPU-шка, показывает 58-59 градусов. Я еще плюсом а, с помощью этой видеокарты сейчас делаю запись этого видео. Поэтому у меня скорость вентилятора стоит 80%, нагрузка 100%, температура 59%. По факту, если не вести запись, то температура у меня будет 58-57 а, градусов в таких вот э, реалиях колебаться в компьютере. Компьютер у меня весь закрытый, то есть э, крышечки я не открывал ничего. Можем посмотреть, э, какие а, характеристики я выставил в данной видеокарте. А, я выставил повод лимит 80, темп лимит 74, по ядру я выставил минус 150, по памяти я добавил плюс 600. А больше, чем плюс 600 добавить нельзя на домашнем компьютере. Почему? И минус 150 а, по ядру больше делать нельзя. Тоже почему, сейчас поясняю. А по ядру, если вы делаете меньше по ядру, то возможен будет сбой, у вас а, будет просто черный экран, вылет, вам придется перезагрузить компьютер. Если по памяти вы выставите больше чем 600, то вы не сможете на своем компьютере смотреть видео, лазить в интернете, а, записывать видосик, а, как это делаю сейчас я для вас, поэтому плюс 600. И скорость вращения вентиляторов, чтобы не было перегрева видеокарты, а чтобы она не ушла в тротлинг, а у меня стоит 80. То есть здесь у меня сейчас идет просадочка, конечно, по доходу. Текущая доходность показывает, можем посмотреть, прибыльность э, в день 0.95 э, USD. То есть э, по факту здесь 1,12 доллара. Если сейчас я остановлю запись, то будет 1,12 доллара. Всего. Что это нам дает? Переходим в калькулятор. И в калькуляторе мы считаем 1,12 доллара умножить сейчас курс, э, вроде если я не ошибаюсь, 174 то это получается 82 рубля 88 копеек. Если мы умножим на 31 день, то грязными мы получим 2569 рублей 28 копеек. Ну, это я сейчас считаю в моменте, на это не надо полагаться как на истину, но это именно на сегодняшний день. Если отталкиваться от сегодняшнего дня и прочитать, э, беря за основу эту сумму, то сколько мы заплатим за электроэнергию, Берем обычный калькулятор раз и еще раз обычный калькулятор 2. Открываем два калькулятора. А в один калькулятор мы пишем потребление. Потребляет данная система, если за компьютером не сидеть, не играть, не смотреть не видосики, то есть выключить монитор и выключить колонки, то потреблять данная система будет 210 э, ватт. То есть мы эти 210 умножаем а, на ночное время, умножить на ночное время у нас всего а с 10 утра, ой, с 10 э, ночи, то есть 22.00 до 6 утра следующего дня. То есть всего 8 часов. Умножаем. Это мы посчитаем э, на сутки, сколько ватт потребляет ночь. 1680 ватт э, потребит данный компьютер за ночь. Ну, если на нем ничего больше не делать, только маленько ставить. А теперь мы умножаем 16 часов дневных на те же 210 ватт и получаем 3660 ватт. Теперь розетка у меня стоит 2 э, рубля 30 копеек э, за киловатт ночь. Умножаем ночные киловатты. Так, разделим сначала на 1000, сколько киловатт. Так, разделим на 1000. И здесь тоже разделим на 1000. Получаем 1,68 киловатт ночью и 3,36 за день. Умножаем на э, 2,30. 2,3 рубля. Получается, за ночь компьютер намотает 3 рубля 86 а, копеек, но ну, здесь округлить можно немножечко в пользу. И здесь умножаем, у меня розетка а, днем стоит 4,9 а, рубля. Умножаем на 4,9 и получаем 16 рублей. Сюда мы прибавляем Э, сумму ночного, то есть, э, чтобы высчитать за 24 часа, э, прибавляем 3 рубля, запятая 864 и получаем 20 рублей 328. А и это за 24 часа, за сутки. Умножим это также на 31 и получаем 630 рублей. Это у нас потребление здесь выйдет. Вычитаем из суммы доходности видеокарты минус это у нас а, будет потребление, <clears throat> ну, чистая доходность, не потребление, чистая доходность получена. Вот расход на электроэнергию мы понесем, а, вот получим у нас чистая доходность, а, грязная доходность, калькулятор обычный возьмем 1938 плюс 630 2568. То есть э, за электричество, в принципе, мы уже оплатили, а мы платим э, налог э, государству 6% а как самозанятые с 1938. То есть здесь мы указываем, сколько у нас потребления было, и с этого налог мы не платим. То есть не с 2568 платим налог, 116,28 и получаем нашу чистую доходность после уплаты комиссии пула и уплаты налога самозанятого 1821 рубль 72 копейки. А, это, конечно, не истинно последняя инстанция, это в моменте на 13-12-2020 года, в моменте на сегодняшний день, если отталкиваться только от сегодняшнего дня. Вот столько, в принципе, можно заработать на одной видеокарте в домашнем ПК при нынешних курсах криптовалюты. Можно, конечно же, еще включить э, в майнинг наш процессор. Ну, процессор включать смысла нету, потребление у вас увеличится на целых аж 100 ватт. То есть э, это довольно-таки существенно. А приносить э, будет данный процессор то есть э, гоняние данного процессора 0 12 так 0,12 доллара умножить на 74 а я примерно курс беру к примеру 8 88 рублей ну грубо говоря ну 9 рублей 9 рублей мы умножаем на 31 это получается 279 рублей и а с этих 100 ватт, если мы все повычитаем затраты на электричество, то совершенно невыгодно за какие-то там копейки гонять, мучить наш процессор. То есть процессор включать в майнинг э, смысла нету. Э, я, конечно, майнить на своем компьютере не буду, я просто э, сделал это как э, обычное информативное видео показать, стоит ли заниматься майнингом на домашнем компьютере, если вас устраивает, ну, данная сумма, тем более она может падать. То есть мы можем ориентироваться, если курс упадет от 1000 рублей, а может к этой видеокарте вообще копейки приносить. Никто не знает, как себя поведут курсы криптовалют, поэтому э, каждый сам для себя решает сам, помайнить на домашнем компьютере или нет. Ну, я уж точно на своем домашнем компьютере майнить не буду, зачем мне. А, издеваться, так сказать, над своим компьютерным железом, когда лучше пускай оно прослужит не дольше, чем на майне это в моменте какую-то тысячу рублей, которую, за которую я еще должен буду платить налоги и а отчитываться перед государством. Компьютер вы можете видеть на моем экране, то есть вот майнинг идет, э, сейчас эфир, у нас идет майнинг эфира вы можете видеть хешрейт. Хешрейт сейчас по видеокарте 2973, так-то он 31,5 мегахеш, 31,4 мегахеша идет, то есть э, потребление сейчас идет, видеокарта потребляет 139 э, ватт э, темп 58, вентиляторы, как видите, на 80, здесь разгоны, все указано. То есть, как видите, разгон по процессору можете посмотреть в автобернере, разгон по памяти можете посмотреть, по памяти плюс 600, здесь а, другие настройки ставить я не советую в домашнем ПК, если у вас такая же видеокарта 1070 а, Ti Gaming от а, MSI. То есть это те параметры, которые она хорошо держит, и вы можете при этом эксплуатировать свой компьютер, как обычно, смотреть фильмы, ролики, лазить в интернете, сидеть э, в чатах, ВКонтактике и так далее. Э, ничего у вас, так сказать, от этого не изменится. Единственное, то, что вентилятор на видеокарте будет ну, так немножко неприятно так гудеть, но ничего страшного, шум не сильный, я бы сказал. Что ж, а на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.